Je m'appelle Kim, je suis bruxellois et je suis issu de toutes les diversités qui ont fait la richesse de l'Europe. Ce que je remarque et ce que je vois, c'est que l'Europe, elle est en peine. Elle a du mal à trouver les solutions pour les défis climatiques, sociaux, économiques qui nous préoccupent tous aujourd'hui. Et ce que je remarque aussi, c'est que nos politiciens, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous entendent pas. Et ce, ce qui m'importe le plus, c'est d'assurer que justement, ce lien entre la population, les peuples, et l'Europe puisse se faire et peut se faire mieux. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter et c'est pourquoi j'ai l'honneur d'être le tête de liste pour Volt. Si vous êtes intéressé par ce programme, si vous êtes intéressé de remettre le citoyen au centre de l'Union européenne et de ce projet européen, alors regardez sur notre programme votevolt.be où on vous explique comment nous, on va faire changer la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui et telle qu'elle se fera demain. À bientôt